Здравствуйте! Сегодня поговорим о новых изменениях в законе. God Differentiates Neoblicamus Minimums. Кто-то вообще знает, что это такое, и как повлияет он на вашу заработную плату? Я долго читал на сайте государственных доходов и наконец разобрался. Данный налог, грубо говоря, вам будет уменьшать заработную плату ежемесячно. Не процентуально от зарплаты, а статично. Значит, за первый год вы уже получаете минус 3 евро 60 центов. В следующем году ваша зарплата дополнительно уменьшится на 4 евро 60 евроцентов и так далее, то есть до 2020 года включительно. Это значит, что до 2020 года вы заплатите 207 евро, и это только налоги чистые, которые заберутся с вашей заработной платы. Если мы умножим на количество налогоплательщиков в Латвии, то это будет очень огромная сумма, которую государство получит. Хорошая новость. Чем меньше зарплату вы получаете, тем больше вы сможете вернуть, подавая декларацию ежегодно. Если же вы получаете 380 евро в месяц, то в 2020 году вы получите около 450 евро. Это только за возврат данного налога. Под видео ссылкой посмотрите, там есть калькулятор, которым удобно можно посчитать, как изменится ваша заработная плата. Все, да это хорошо, скажу вам я. Но мне почему-то напомнила эта история про Робин Гуда, где он забирал деньги у богатых и отдавал бедным. Но здесь есть маленький подвох. Если же все те люди, у которых заработная плата меньше 1000 евро в месяц, и они не подают ежегодную декларацию, то они просто подарят свои денежные средства государству. Я поспрашивал знакомых, и только 7 из 10 человек ежегодно это делают. Остальные же трое Дарят данный налог государству. Цель данного ролика – не давайте забирать ваши заработные деньги против своей воли, просто из-за того, что вы не знаете. Читайте в группе объявления, помогайте друзьям, давайте эту ссылку на это видео. И также прошу провести эксперимент. Поспрашивайте у друзей и знакомых, подают ли они декларацию ежегодно. И прошу афишировать этот результат под данным видео. На этом все. Пока.